tarda. <clears throat> Es proposa desestimar les al·legacions presentades per l'empresa que va gestionar el que era la, la, el sistema de la zona blava dels anys 2001 al 2010, eh, en concret per una declaració per una exigència que li fem en quant als càlculs que en el període 2001 al 2005 li reclamem uns càlculs erronis de 174.848 en 19 euros i que eh, entenem que no, no va presentar el, les seves dades comptables eh, conform, en conformitat amb aquesta xifra. Eh, això ja es va aprovar en aquest plenari, aquesta reclamació, i eh, l'empresa concessionària va fer al·legacions que entenem que, que no, són, no són adequades i les desestimem novament i declarem l'existència d'aquests danys i perjudicis, per una banda, es plantegen, es presenten, millor dit, les notificacions per requerir el pagament i es fa la confiscació definitiva de les garanties dels avals que havien presentat en el seu dia. Senyora Panyella. Bé, d'entrada avançar que mm, Crida Premianenca Poble Actiu votarà a favor de la resolució d'aquest expedient sancionador però votarem a favor amb la clara intenció de reclamar a l'empresa privada aquells diners que entenem que, que són de la població i que són diners que hem de recordar són confiats cegament amb cada externalització de servei que mandat rere mandat es concedeix a les empreses privades aquestes empreses privades que actuen sota uns criteris eh, totalment mercantilistes i en pro del seu benefici i que sovint arriben a obviar la finalitat real de les concessions, que, que és la de dotar de caràcter social de caràcter estrictament social a la població. Sovint, eh, aquestes empreses, eh, en aquestes empreses l'opacitat és, és la pràctica habitual i són empreses que extorsionen els consistoris del nostre país i l'exemple més clar és el cas que avui que avui ens ocupa, i és que segons l'informe de la unitat de contractació del, del mes passat, l'Ajuntament encara no disposava de la documentació necessària per, pel càlcul de danys i prejudicis i rogats. Malauradament no és l'únic exemple i en menys d'un any ens hem trobat amb més d'un conflicte amb aquestes concessionàries. El darrer va ser l'intent d'incrementar gairebé en un 21% la tarifa de l'aigua per part de Sorea i podem seguir posant exemples i en posarem, i és que fa uns mesos l'equip de govern es veia obligat a incrementar l'import de, les, de les sancions dels arrossegaments de vehicles. El motiu és que els premianencs eh, aparca, aparquem millor i, per tant, no hi ha tantes sancions i, per tant, no hi ha diners per pagar el que, basant-nos en, en les estadístiques, unes estadístiques que segurament a dia d'avui ja estan obsoletes, no hi ha aquests diners per pagar el que havien pactat amb l'empresa que gestionava el servei de la grua municipal. Un cop més, qui surt perdent eh, torna a ser el poble i no ens cansarem de recordar i repetir la importància de, de les remunicipalitzacions, que sigui l'Ajuntament qui gestioni aquells serveis que són de i per al poble i que no sigui una empresa privada amb una política de mínims pel que fa al servei i de màxims pel que fa als beneficis econòmics. Per tot això, el nostre vot serà positiu, però això sí, amb un fort caràcter de diatriba. Gràcies.